Miftahul Wahyudi, MB Miftahul Wahyudi atau akrab dipanggil Yudi lahir di Gresik 7 November 1981 tepatnya di Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik. Kakeknya bernama H. Sungan adalah pejuang kemerdekaan yang setelah pensiun bergabung di pondok pesantren sebagai sekretaris yayasan. Kakek Yudi pernah bercerita bahwa pada saat itu ketika Belanda datang ke Surabaya, ia menyelam di kubangan air untuk bersembunyi sebelum keluar lalu menyerang Belanda. Ayah Yudi bernama M. Fajur Rahman adalah seorang wirausaha sebelum menjadi pegawai yayasan. Ketika usia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia dikarenakan penyakit paru-paru. Ketika itu, Yudi Iya masih duduk di kelas 1 Amin Hidayah Ma'arif sekolah. Ketika itu Yugi masih duduk di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sekolah Dasar. Tiga tahun berikutnya ibunya yang bernama Musolia menyusul dipanggil Yang Maha Kuasa karena penyakit kanker rahim Usia 8 tahun dalam keadaan yatim piatu. Kakek Yudi H. Sulhan merencanakan untuk menyekolahkan di akademi, namun justru dan keluarga ibu menginginkan untuk dibawa di disekolahkan di Denpasar. Dua saudara perempuannya, seorang kakak bernama Taufik Fatmawati dan seorang adik bernama Laila Kunoma. Laila Kunoma ikut bersama nenek dari pihak ibu sedangkan Taufik Fatmawati dan Yudi yang masih berumur 8 tahun diantar oleh ibu bersama dua paman dan satu sepupu paman. Ya. Satu sepupu paman yang ada di Denpasar yang sudah di sana semenjak sekitar pertengahan tahun 70-an. Di Denpasar tinggal bersama dua paman dan satu sepupu paman. Paman pertama Misbah HM kakak kandung ibu menikah dengan wanita asal Kabupaten Gianyar yang memiliki kesan santri dewa raja dan memiliki tiga orang anak, dua laki-laki dan seorang perempuan sepupu Dewi. Ibu kandung Yudi merupakan keturunan negarawan Majapahit, Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Hal ini dibuktikan dari cerita sejarah dan geografis. Juga ditemukan situs peninggalan di dekat tempat kelahiran, meskipun masih bisa diperdebatkan, namun terlepas dari semua itu jiwa kenegarawanan yang dimiliki oleh Namun terlepas dari semua hal itu, jiwa kenegarawanan yang dimiliki oleh Yudi sudah terlihat semenjak dididik di berbagai situasi dan kondisi lingkungan dimanapun. Paman kedua bernama Ferry HM, adik kandung ibu, menikah dengan seorang wanita asal Kabupaten Karangasem, Kec, Antiga, dan memiliki dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Sepupu paman yang bernama Malik menikah dengan wanita asal kabupaten negara yang juga berkasa Satria Dewa Ayu, memiliki tiga orang anak. yang kecil dibesarkan di lingkungan yang heterogen, majemuk dan bergaul dengan semua macam etnis, suku, bangsa, dari berbagai macam kalangan dan berbagai macam golongan kasta dibesarkan dalam sebuah keluarga dan berbagai macam golongan kasta dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat menyayangi sehingga rasa rindu itu ada hijrah ke Denpasar pamannya Misbah HM menyekolahkan di SD Muhammadiyah dekat dengan Puri Pemecutan rumah tempat tinggal cukup jauh dari sekolah sehingga harus berjalan di tengah kota. Sehingga tidak begitu banyak kegiatan atau aktivitas di sekolah selain waktu sekolah reguler. Jalan yang sering dilalui yakni Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Burung. Sehingga kedua tokoh ini selalu diingat dan dipelajari. Yudi itu supaya bergaul dengan semua teman-teman baik dengan semua masyarakat di sana, baik kalangan bawah maupun atas, menginjak SMP bibinya yang asli. Menginjak SMP bibinya yang asli ianya mendaftarkan Yudi ke SMP Negeri 4 Denpasar. Di sini lebih banyak kegiatan yang diikuti antara lain mengikuti ekstra pencaksilat, karate, basket, bulu tangkis, renang, sepak bola, dan sastra di bidang akademis prestasi yang diraihnya dia besar dan mantan individu setelah itu memutuskan untuk melanjutkan ke SMK Negeri 1 Denpasar. Kegiatan olahraga yang diikuti antara lain pencak silat, karate, basket, bulu tangkis, sepak bola, untuk seni, pekan olahraga dan seni yang diikuti adalah cabang pencak silat, pada saat diadakan gerak jalan Bukutan Margarana mendapat gelar juara dua sebalik. Setelah menamatkan sekolah, memutuskan pada saat diadakan gerak jalan Bukutan Margarana mendapat gelar juara dua sebalik. Setelah menamatkan sekolah, memutuskan untuk bekerja di perusahaan swasta kurun waktu tahun-tahun -tahun sampai tahun 2004. Penjajah berdasar tempat, dimulai dari Pulau Lombok, Ampena, Batara, Cakranegara, lalu ke Sumbawa Besar, Doku, Bima, Sape, hijrah lagi ke Labuhan Bajo, Luteng, Bajawa, Ende, Pulau Flores, sampai menyeberang lagi ke Pulau Ende, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Selama tahun-tahun tersebut sebagian besar waktu digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat sehingga sedikit banyak tahu kondisi mereka. Sempat membuka usaha di Mataram, belajar dengan sebagian besar waktu digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat sehingga sedikit banyak tahu kondisi mereka sempat membuka usaha di Mataram belajar dengan salah satu dosen kewirausahaan STAIN Mataram Lombok yang juga merupakan sekretaris kabang Partai Demokrat yang bernama Syarafuddin MPD. Wirausaha sendiri sebagai agen buku-buku perkuliahan bergaul dengan presiden dan Universitas Mataram membuat pemikiran Yudi lebih mendalam mengenal aktivitas mahasiswa dalam organisasi. Begitu juga ketika bergabung sebagai anggota APKLI membuat Yudi merasakan kondisi yang dialami masyarakat sekitar. Kondisi ekonomi memaksa Yudi untuk kembali ke Denpasar pada pertengahan 2004 sampai tahun titik. Kondisi ekonomi memaksa Yudi untuk kembali ke Denpasar pada pertengahan 2004 sampai tahun 2008 sempat kuliah di Universitas Teknologi Indonesia Denpasar hingga akhir tahun 2008 ketika lebaran. Mudik ke tempat kelahiran dan secara kebetulan ada warisan orang tua yang terlantar yakni sebidang tanah yang akhirnya disulap menjadi sebuah toko. Sambil mengelola usaha, melanjutkan kuliah dan aktif berorganisasi sebagai presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di salah satu perguruan Indonesia. Kemudian membentuk organisasi pengayom kaki lima untuk menampung aspirasi pedagang kaki lima. Selepas menamatkan S1, memutuskan untuk membuat suatu organisasi yakni PIA. Selepas menamatkan S1, memutuskan untuk membuat suatu organisasi yakni PIA, Persatuan Indonesia Agung pada tanggal 1 Oktober tahun 2013 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila pukul 0 waktu Indonesia Barat sebagai sebuah ide pemikiran pada saat itu dan juga sebagai wujud kontribusi dalam perpolitikan nasional meskipun belum terdaftar dan memiliki anggota sebagai pendiri dan ketua. Lima hari kemudian, tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 13 bertepatan dengan hari TNI memiliki sebuah ide lagi untuk membuat sebuah organisasi lagi yakni GRABIMA, Gerakan Indonesia Besar dan Maju, kami oleh situasi politik nasional sekaligus sebagai pendiri dan pemimpin. GRABIMA, Gerakan Indonesia Besar dan Maju, kami oleh situasi politik

2 dan kerugian 160 triliun pada tanggal 11 November 2022. Titik, titik, titik, titik, titik, titik. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2013 sesudah melaksanakan sholat Idul Adha, melakukan perjalanan Napapilas ke Trawulan melalui jalur melaksanakan sholat Idul Adha, Yudi melakukan perjalanan Napatilas ke Trawulan melalui jalur yang terdekat yakni dari Bunga, Sembaya, Manyang, Bunda, baru Balong Padang, Mojokerto, dan Trawulan mengamati suasana Idul Kurban masyarakat sekitar juga berekreasi sekaligus mempelajari masa keemasan Majapahit di masa lalu. Dalam perilaku Yudi sehari-hari, meski kekayaan semakin bertambah, Yudi tetap hidup sebagai orang yang sederhana. Ia lebih memilih untuk menggunakan hartanya untuk hal-hal yang lebih penting. Orang-orang di sekeliling Yudi sangat mencintai dan menyayangi Yudi. Ia dikenal karena sifat-sifatnya yang terpuji. Semua orang sangat mencintainya adalah orang yang percaya sepenuhnya dengan keesaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Meneladani Rasulullah Muhammad SAW dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat teman, angkuh, dan sombong. Ia dikenal menyayangi orang-orang miskin, orang-orang yang tak mampu dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Ia juga dari semua kejahatan-kejahatan seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar dan lain-lain ia dikenal sebagai pembela kebenaran. Miftahul Wahyu, MI adalah calon presiden Republik Indonesia dari Partai Di Bawah Indonesia. Sebelum Presiden Republik Indonesia dari Partai Wibawa Indonesia sebelumnya bernama Yara Bima. Perhimpunan Indonesia Bunda PKL. Ia dikenal sebagai pembela kebenaran. Miftahul Wahyu, MI, adalah calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Wibawa Indonesia sebelumnya bernama Yara Bima. Perhimpunan Indonesia Bunda. BKL adalah calon presiden Republik Indonesia dari Partai Relawan Indonesia Intan Wahyu, MD adalah calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Wibawa Indonesia, sebelumnya bernama Yara Bima. Wahyu Pidi adalah calon presiden Republik Indonesia dari Partai Wibawa Indonesia.